Eu tenho algumas curiosidades sobre torres e eu queria saber se isso é verdade. E o nome dessa brincadeira é Jogo da Verdade. É, jogo da Verdade. Eu vou fazer uma pergunta. Quem concordar, diz sim e bota a mão pra cima. Entendeu? É verdade que as crianças de hoje em dia não são mais as mesmas desde que o mertiolate parou de arder ah, agora, é agora tá legal, agora tá legal. Vocês gostaram dessa. Né? <laughs> É verdade que hoje aqui tem mais colorados? Será? Sim. É verdade que hoje aqui tem mais gremistas? É verdade que o Flamengo, que vai ser campeão da Libertadores, e aí, Colorado? É verdade que o Grêmio vai ser campeão da Libertadores? É verdade que hoje são as mulheres que mandam? <laughs> Ele tá me cutucado aqui, eu É verdade que hoje aqui são os homens que mandam? Sim! É verdade que Torres é a praia mais bonita do litoral gaúcho? Olha o pessoal de Imé gritando sim! Que tudo! Olha! Né? Hum, que coisa, gente! É verdade que Torres é praia de velho rico e aposentado? Sim! Eu achei engraçado que teve um pessoal aqui que não quis se pronunciar, disse assim, não, ah, rico não. Velho e aposentado, tudo bem. Mas rico não. É verdade que quem não tem dinheiro para vir para Torres, aí fica lá por Quintão, Cidreiro, Magistério, sensacional ver a cara de vocês aqui de cima. Ai, que coisa. É verdade que aqui vem muito argentino no verão? Sim! É verdade que eles não sabem dirigir direito? Sim! Eles não conhecem rótula, né? É verdade que aqui é a terra do valorismo? Sim! Legal, legal. É verdade que eu aqui em cima pareço um balão? Sim! Vocês são... Ah, vocês são... Estão de brincadeira comigo.